akan mati tidak berapa lama lagi dan mung akan dibakit menuju kepada tempat kembali iaitunya al-ma'ad. Nah, al-ma'ad maknanya tempat kembali. Dia ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad. Zad artinya bekale. Al-ma'ad tempat kembali, bekale untuk hari kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Ayat 55, 85 sampai 86 Suratul Qasas Alhamdulillah belum pada nak terjemuh ayat ni kita kembali sikit eh, sebagai tupuk tambah ayat belum pada ni hubungnya dengan korun yang takabu angin dan nak tunjuk-tunjuk semua perbuatan dia kekayaan dia kepada kaum dia nah kepada orang pada zaman itu jadi di sini ada sedikit sebagai uh, di atas kisah korun saat ni tapi Nabi SAW royak supaya kita ni kena selalunya tawaduk rendah diri satu hadis Nabi SAW bersabda innahu uhiya ilayya an hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin Nabi katanya sesungguhnya diwahyukan kepadaku supaya kamu semua tawaduk rendah diri sehingga seseorang jangan ataupun tidak merasa bangga megah ke atas seseorang dan tidak mencerobohi ataupun tidak lemet ke atas seseorang jadi kita ni ni Allah Ta'ala besar melalui lidah Nabi supaya kita selalunya tawaduk rendah diri jangan kita pergi buat perkara-perkara yang tak baik kepada orang sama ada kita kecek kita buat ataupun kita tunjuk perangai yang tak molek kepada orang tu kepada orang ni dan sebagainya adanya sejarah di zaman Nabi فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة ada seorang lelaki royak kepada Nabi wahai Rasulullah sesungguhnya aku kena benar pakai aku molek dan kasut selipar aku ni molek maknanya nak pakai hak comel ya galiknya orang ada pakai pakai baru pakai mahal dia berasa takut-takut orang eh, tegur lalu ah gano eh pakai baju comel hari ni nampak kasut kasut selipar ni eh nampak sina molek ha gitulah orang lelaki tu dia royak kepada nabi katanya dia ni dia kena benar ye, hak pasal comel-comel molek-molek maknanya superb afamin al-kibri zalik dia tanya termasuk di dalam takabur ke tak pakai ye pasal itu faqal La, Nabi katanya dak. Inna Allah jamilun yuhibbul jaman. Sesungguhnya Allah comel dan kasih kene kepada comel cantik. Jadi, Nabi katanya kita pakai pakaian comel, pakaian baru tu, hak tu duduk di hati kita sendirilah. Kena kontrol kuakum molek. Takut-takutnya kita jadi megoh depan orang apabila kita pakai pakaian baru, kasut baru, kereta baru dan sebagainya. Jangan megah sama sekali. Allah Ta'ala beri kepada kita syukur banyak. Nah, syukur banyak. Ingat katanya kelebihan Allah Ta'ala bagi ya tak serupa. Setiap orang Allah Ta'ala bagi mengikut takdir qadar dan qadarnya. Setengah orang Alhamdulillah ada tanah banyak, harta benda banyak, umum besar, kereta, nah, harga mahal, gotu, gani dan sebagainya. Kesenangan yang Allah Ta'ala bagi, kita kena syukur banyak bagi orang yang sederhana ataupun orang yang tidak ada kekayaan kelebihan maka putu pun kena syukur banyak Allah Taala beri semacam itu kepada dia sebab itulah hidup kita kena syukur dan kena usaha ani ha, sebagai tupuk tamah di atas apa yang uh, saya baca dah kepada kita kemarin iaitu nya hubungnya dengan uh, korun eh patu ekor-ekor daripada ayat tu yang Allah Taala cerita katanya korun adalah orang yang megah uh, dalam diri lepas tu akhir sekali pahala di sisi Allah lebih baiknya kepada seorang hamba manusia ni apabila dia buat dengan ikhlas hati dengan sungguh dan dengan uh, apa istiqamah di dalam kehidupan dia mari ayat yang ke-85 yang saya baca saat ini Allah Ta'ala firmannya innal ladhi farada al qur'an la radduka ila ma'ad ayat ni ada beberapa pendapat hubungnya dengan huraiyah dan maksud dia wallahu a'lam tak. dalam pimpinan ar-rahman ia terjemuh sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu iaitu kepada Nabi Muhammad meng mengamal dan menyampaikan Al-Quran wahai Muhammad sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai dengar lagu ni bahasa sebalik-balik dah bahasa payah-payah ha, cuba tengok tak Allah raya katanya Allah yang beri kera'ah kepada munghe Muhammad wahyu dalam masa 22 tahun lebih Allah akan kembalikanmu kepada akhirat maknanya akan wimung mati tak lama selepas daripada ni Quran nak sempurna dah dalam ha wahyu kepada mung mung akan kembali semula kepada Allah iaitu mati lepas tu akan kembali klik kepada Allah bakit di akhirat atau satu ke apa lagi pesan lagi atau mengembalikan engkau ke apa uh, ni ke Mekah tempat yang kamu lahir di Mekah mung dihalau keluar dari babi Mekah dia duduk di Madinah satu sebab boleh turun ayat ni tak? Hak ni dalam uh, Asbabun Nuzul yang diterjemuh ke bahasa Indonesia ni dia katanya dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah sesampainya di Juhfah sangat mengharapkan dapat kembali ke kota Mekah ayat ini ayat yang baca saat ini tak? turun sebagai janji Allah kepadanya untuk mengembalikannya kelak ke Mekah ni Allah Ta'ala janji kepada Nabi, Hei Muhammad, mung akan klik semula ke kota Mekah. Jadi Nabi pun ada kamlang cai kepada dia iaitu, tepat lahir, cuba kita gambar, orang seluruh dunia, dia, dia lahir mana, dia besar mana, dia ingat. Kalau lahir, saja dah, supaya saya misal, kita beranok lahir di satu tempat. Tapi kita pergi besar di tempat lain tempat lahir kita kadang-kadang kita kita tak ingat katanya mak kita lahir kita di situ tapi goliknya tempat kita besar kita mula macam kuam boleh kita duk main masa budak-budak duk sain, duk makan minum go tu go ni siapa ke kita besar lepas tu kalulah kita kena tubik daripada tempat tu hijrah lah gilah negeri mana-mana kita akan ingat ni tempat hak kita duk main masa budak-budak buat -budak. sana klik itulah pepatah Melayu katanya walaupun hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri kita tu wak bandingnya ya. Tak ada hujan mah hujan batu. Tapi tiap-tiap katanya walaupun seni negeri orang, susah negeri kita, baik duduk di negeri kita lagi walaupun hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri kita, baik duduk negeri kita susah sikit sebanyak pun kita boleh duduk tupai, menupai, waris-waris orang-orang yang kita kenal. Negeri orang Kadang-kadang kita pergi sore-sore diri. Kadang-kadang setengah-setengah orang, pergi laki bini. Pergi duduk tang tintan situ. Dengan beranak, dengan boleh cucu, cicit. Kalau tanya katanya usul oh, asal dia lagu mana, lagu mana, dia boleh raya. Katanya, oh dia ni hijrah daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Nabi pun begitulah juga. Ketika dia jalan tubik daripada Mekah, nak menuju ke Madinah. Nabi paling tengok negeri Mekah. Tengok semula serta dengan Nabi sebut di dalam kata-kata dia, "Hei bumi Mekah. Mung adalah tempat yang Allah Taala cinta dan aku paling cinta kepada mung. Kalau sekiranya tidak dengan sebab kau aku, hamba aku keluar, nescaya aku tak tubik sama sekali daripada Mekah." Ni kata-kata Nabi. Nak ayat katanya hati dia tu duduk Mekah walaupun tuwe duduk di Madinah. Patut Beberapa kali masa dia duduk di Madinah ni, dia pergi ke Mekah semula. Sama ada buat umrah, buat haji dan buka kota Mekah. Alhamdulillah. Takdir Allah Ta'ala berlaku tu. Gapa yang berlaku di zaman Nabi. Tapi ayat ni mari yin kepada Nabi. Katanya, Hey Muhammad, Mung akan kembali semula. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Mung, akan mengembalikan Mung semula ke kota Mekah. Satu makna lagi iaitunya Mung akan mati Tidak berapa lama lagi Dan Mung akan dibakit Menuju kepada Tempat kembali Iaitunya Al-Ma'ad Nah Al-Ma'ad maknanya tempat kembali Dia ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad Zad artinya Bekalai Al-Ma'ad tempat kembali bekalai untuk hari kiamat lah kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah ah, masuk semula ayat ni dah nota kaki 1334 panjang ni dia hurai saya baca cepat dah setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Musa AS dengan dengan Fir'aun dan perihal korun yang zalim dan sombong takabur serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang mendurhaka Maka suratul Qasas ini disudahi dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menerima per, uh, pertentangan dari kaumnya. Semasa baginda keluar berhijrah ke kota uh, ke Al-Madinatul Munawwarah dalam keadaan bimbang, turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah Taala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan mewajibkan baginda dan umatnya membaca. Ha, ni kita kena ingat ni. Walaupun hak ni adalah huraya. Tapi kita kena ingat Ra'a yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi tu. Bukan khuh kepada Nabi tak. Tapi semua tu adalah untuk umat. Mula-mula sekali suruh baca. Wa umir tu an akuna minal muslimina wa an atlu atluwal quran. Di Diperintah supaya aku ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang serah diri kepada Allah dan diperintah aku supaya baca Quran. Sebab tu Nabi dia baca Quran tiap-tiap ayat kepada sahabat dia. Hari ni kita kena ingat semua dak. Nabi ngajar Quran kepada sahabat tiap-tiap ayat. Lepas tu Nabi baca Quran tiap-tiap hari. Sama ada dalam solat dalam solat malam dia, solat hari harian lima waktu dan luar semaya. Kita pun lagu tulah juga kena baca Quran Siapa yang tak baca Quran banyak, baca sikit pun tak apa. Orang tak pandai langsung baca Quran, nak minta ni. Siapa tak pandai baca Quran, buta huruf, tak ngaji yang kecil, tua pun tak ngaji juga. Cuba buka Quran, tepuh dengan Quran. Tepuh, tepuh. Tepuh. Witangi kita ni sempat dengan huruf Al-Quranul Karim. Bagi orang yang tak pandai baca Quran, lepas tu, tak ada nak usaha reti Quran, baca Quran. Padahal, peluang boleh ngaji alih botol semula pun ada belana masa ada belana tapi setengah-setengah orang doan duk dakwa katanya tak ada masa patu lidah kerah saya nak layak katanya setiap orang lidah lembek belaka yang jadi orang mulut lembek sudah orang mulut lembek baik lain orang lidah lembek maknanya boleh sebut belaka abata sajaha khodaza roza saya apa ni sebut abata ni saya teringat satu orang Australia orang Australia nama Yusuf saya mengajar kepada dia Iqra buku Iqra abata dia mari ngaji di rumah saya tiba-tiba buat tiga huruf pula ada perkataan banana Yusuf suka sebab apa banana tu maknanya keluar maknanya pisang Yusuf keji weh ada juga dalam Quran banana atau <laughs> ah, nak katanya padahal orang atur tu nak jadi mudah baca bonono eh, bo bonung nung nung. tapi bagi atas belaka banana atu ah, nak ayat katanya orang masuk Islam Yusuf tu orang masuk Islam dia asal dulu orang Kristian masuk Islam saya ngajar Quran sikit-sikit kepada dia alhamdulillah nak habis situ menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu. Alhamdulillah, Nabi ngajar eh, ngajar semua isi yang ada di dalam Quran eh, baca kepada sahabat. Sahabat pun sapa kepada kita, masya-Allah, melalui beberapa kiraat, kiraat tu kiraat ni sebab tu kita dengar ada pelak-pelak yang kita tak biasa dengar. Kadang-kadang baca tak, satu surah tu baca dengan sara'i belaka. Tak? apa? Saya dengar orang atas dalam klip dah. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Kita dengar tu bahasa pelak-pelak dah. Sebab kita kunkoi dengan baris dah atas, tapi orang di Afrika setengah-setengah tepat baris dah atas dia tu jadi Israel, Israel, Israel belaka. Supaya kita sebut makan. Ha gitu. Hak sungguh makan. Tapi tempat kita slang kita kecek makan. Ha tu. Kedai bear. Hak sungguh kedai bear tu bukan kedai bear tulis, bukan kedai bear. Dia ya, adalah perkataan dia tapi kita sebut tu jadi serae serae serae dan sebagainya. Itulah nak ayat katanya nabi dia yor yomrap belako setiap kaum yang baca Quran apa tu turunnya Quran di atas ke apa dia panggil ala sab'ati ahruf tujuh lugah tujuh tujuh bahasa orang yang kecil pesan kaum tu yang kecek pasal itu Nabi pakai yang berat belakang kena belakang baca eh Alhamdulillah nah. sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negeri sendiri iaitunya tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan mendapat kemenangan yang besar inilah kamlangcai kepada Nabi Allah Ta'ala yin-yan supaya cok moho kepada Nabi mung Muhammad mung akan boleh klik semula ke negeri tempat mulahir Nabi pun ada semangat. Hijau Islam pun ada semangat. Sebab apa? Kam langcai. Bila sebut ha ni tak? Kita pun buat senok juga kam langcai. Tak ada kira ni hijau apa-apa saja kita nok kepada kam langcai yang kita penak lelah, letih, tak urak, lesu tapi ada orang duk we kam langcai kepada kita. Yang pertama sekali Allah berikan melancai kepada kita. Iaitu apa? Kita yakin dengan apa yang kita duduk di atas jalan yang betul, yang benar, Allah akan menerima dan akan balah gapoh kita usah. Lepas tu kita nakkan melancai lagi, lain daripada Allah Rasul lah, iaitunya konrobkan. Kalau tu laki hijau penak leloh kok sama ada hijau cari makan ataupun hijau ugamu, bining kena pandai berikan belangcai supaya dengan Siti Khadijah berikan belangcai kepada Nabi Masya Allah Nabi ingat siapa kau walaupun Khadijah mati pun Nabi duk sebut lagi nama Siti Khadijah dia hadap bini-bini lain ni nak ayat katanya Nabi dia kesel benar dengan Siti Khadijah kita nak juga kan belangcai daripada orang klancit dengan kita kriyat orang waruh orang-orang yang rapat dengan kita tak ada kira lah Bukan waris ke waris ke sebagainya Okey tu Sebab tu Idkhalus surur Dalam bahasa Arab yang katanya Kita berikan langcai kepada orang ni Salah satu daripada ibadat Berikan melangcai Terutamanya orang duduk pun cair Orang-orang yang duduk dalam pawak Susah payah Ataupun nak satu-satu kara Kita berikan langcai kepada dia Dia pun berasa segar Masya Allah Orang-orang sakit eh, Cuba kita perhati dia Dia sakit lama tapi ada seorang orang ni orang hak dia hormat mari ziarah dia la ilaha illallah dia bahasa kam langcai selalu dah kadang-kadang tak ada kena makan ubat dia boleh bangun boleh segar sebab orang tu mari duk wei kam langcai wei semangat mari duk gosok royak doa kepada dia masya-Allah ni kita nak benar ni dalam sangkum kita macam tu tapi di zaman nabi Allah taala yang plot cai nabi Tuhan kata gana ni sebagai contoh dah kan. eh? fala yahzunka qauluhum akhir surah yasin mung janganlah siapa kau perkata eh puak-puak tu duk kata kepada mung dapat merisaukan ataupun dapat mengecukkan hatimu tak sah tak sah duk padu ni tengok Allah Ta'ala rayak siapa kau Nabi dah apabila dia dakwah dia rayak Islam kepada orang Nabi kelum cair sebab orang tak terima orang menetek Allah raya la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin mung ni hampir-hampir nak bunuh diri ataupun nak membinasakan diri sendiri hey Muhammad dengan sebab mereka itu tidak beriman ni pada permulaan eh, Islam Nabi dah harap benar dia pergi kecek dia pergi royak ya siapa orang terima Islam tapi tak Allah Ta'ala royak siapa yang aku nak bui hidayah aku bui Siapa yang aku tak beri hidayah walaupun merayak 10 ke atas sekalipun. Duduk situ. Itulah Allah rayak di dalam ayat ni tak? Katakanlah kepada kaum yang menentangmu. Orang-orang yang duduk lawai munghe Muhammad. Tuhanku amat mengetahui akan siapa yang membawa hidayah pertunjuk dan siapa pula yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ha, ni tengok. Sebab tu ha, hidayah bukan khijaya kita nak jadi orang tu molek juru pehereti ama bukan kerjaan manusia nak jadi orang tu baik orang ni baik dan sebagainya tak tapi ha Allah taala manusia sama sama sama manusia hanya jadi sebab ya orang tu nak jadi juru sebab dia ni boleh jadi sebab surat ni boleh jadi sebab kitab tu boleh jadi hikam tu klik manusia jadi berjuruh jadi baik dan setengah-setengah orang waliyazubillah nak jadi jahat nak jadi karut ada juga sebab sebab boleh jadi sebab manusia sebab headcan yang berlaku dia ya, pelik dulu dia jadi molek tapi lah ni dia jadi jahat waliyazubillah itulah kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala rayak kepada kita dalam Quran maka kita pergi molek lepas tu kita kena azir semua aku kena duduk di atas jalan yang betul yang benar siapa nak kata siapa nak nak menetek nak apa ni haru gotu haru gani tak sedap padu sangat yang hidup padu kalau dia kita duduk padu duduk saicai belako kriat dan hidup kita kriat sangat orang kata sepatu pak mikir tiga hari tak makan nasi ha, tu. tu saya misal ya, tu jangan hidup padu sangat asal kalau kita duduk di atas jalan betul kita yakin katanya ini adalah jalan Allah dan Rasul maka kita ambil lah guna di dalam hidup kita lepas tu sebar kepada orang cerak nak orang lak lain nak jadi super belaka tak mungkin sama sekali itulah sebagai baca dua ayat dah dia terjemuh dia hurai so seperti mana yang ada di dalam tafsir dan ada di dalam nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman insyaAllah kita sambung esok esok ni sebagai akhir saya tak katanya akhir Ramadan eh. Wallahualam lah saya duk fikir-fikir saya dah wasana buat ketah sehari ni tahu nak dare ke tak tu kalau dare saya bagi esok kalau tak dare maknanya semula duduk-duduk mikir katanya nak buat gapo hari akhir Ramadan kepada kita walaupun dia janji katanya nak perhabis suratul qasas ni belum pada masuk bulan syawal tak apalah lah. janji-janji tak ada duduk tak ada duduk supoh gapo ni dengan kita janji saja kadang-kadang siapa kadang-kadang tak siapa tapi hari ni pun duduk mikir katanya boleh jadi nak duduk depan kom sebentar tulis tulis tulis tulis tulis bagi kepada kita pagi esok insyaallah tak tak dulu insyaallah nah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh